τον πελάτη σου ή τους πελάτες σου, δεν μπορείς ποτέ να τους ξέρεις αρκετά καλά. Γιατί είναι οντότητε, είναι άνθρωποι, αλλάζουν και οι εποχέ και οι συνήθειέ του και οι ανάγκε του. Άρα πρέπει συνέχεια να είσαι σε γρήγορση και με έρευνε αγορά ή παρακολουθώντα τα trends ή παρακολουθώντα τι άλλο κυκλοφορεί στην αγορά από ανταγωνιστέ, να δει πώ θα προσαρμόζεσαι πάντα στι ανάγκε και τι νέε που προκύπτουν. πρώτη έρευνα αγορά ήταν αρκετά, αρκετά τεχνική και αυτό γιατί δεν ξέραμε τι είναι, ούτε πώ πρέπει να γίνει σωστά μια έρευνα αγορά. Αυτό που ξέραμε είναι ότι έπρεπε να βρούμε κάποιε απαντήσει, καθώ ο Αντρέα δεν είχε συγκεκριμένη ιδέα, μόνο ένα όραμα και ένα πρόβλημα στο κεφάλι του. Επομένω, φτιάξαμε ένα βασικό σετ ερωτήσεων και κοιτάξαμε να το κάνουμε αυτέ τι ερωτήσει σε όσου περισσότερου μπορούσαμε. Είτε ήταν επισκέπτε εκθεσιακών χώρων, είτε ήταν μουσεία, διευθυντέ, τμήμα marketing, ό,τι μπορούσαμε να βρούμε ε, βασικές ερωτήσεις, τις περάσαμε σε ένα Google Form ε, και είδαμε, τα στατιστικά. Στη δεύτερη έρευνα αγορά που κάναμε, πλέον είχαμε πάρει και feedback για την ίδια την έρευνα αγορά που κάναμε, γιατί πέσαμε σε ανθρώπου που μα είπαν ότι αυτέ οι ερωτήσει που κάνατε δεν είναι σωστέ ή δεν είναι σωστά διατυπωμένε ή έτσι όπως τι έχετε φτιάξει, τα αποτελέσματα δεν θα είναι σωστά ή δεν έχετε σωστό δείγμα. Οπότε έτσι μάθαμε κάνοντα αυτή την πρώτη έρευνα αγορά, πήραμε και feedback για το πώ πρέπει να γίνει μια έρευνα αγορά. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά νομίζω να βελτιωνόμαστε. Όσο παίρναμε το feedback ότι δεν είναι τόσο από τα δικά μα αποτελέσματα, οδηγηθήκαμε να ψάχνουμε και έρευνε αγορά από άλλου. Είτε είναι από ανταγωνιστέ, είτε είναι από μεγάλα ιδρύματα. Ε, και είδαμε δηλαδή πράγματα που δεν θα σκεφτόμασταν ποτέ κι εμείς ήδη να ρωτήσουμε ε, για να πάρουμε τις απαντήσεις αυτές. Για παράδειγμα, δεν θα σκεφτόμουν ποτέ εγώ να ρωτήσω ένας επισκέπτης μουσείου αν διαγράφει την εφαρμογή του μουσείου μετά την επισκεψή του. Και αυτό γιατί έχω μια δική μου εφαρμογή μουσείου, δεν θα ήθελα κάποιο να τη διαγράψει, αλλά δεν θα σκεφτώ καν ότι κάποιο μπορεί να τη διαγράψει. Ωστόσο, οι διεθνεί έρευνε δείχνουν ας πούμε, ένα συμπέρασμα ότι 75% των επισκεπτών ενό μουσείου, φεύγοντα από το μουσείο, διαγράφουν την εφαρμογή. Άρα, μελετώντα και άλλε έρευνε, βρίσκει ε, και νέε ερωτήσει να κάνει, αλλά και πώ πρέπει να γίνει σωστά μια ερώτηση.